Só mais um passo da minha vitória. Só mais um passo da minha é. trajetória. Eu sou Bianca Peçanha, tenho 22 anos, é, sou estudante de geografia, ativista, pesquiso sobre território, cidade, relações raciais. Também sou assessora parlamentar e muitas outras coisas que a gente faz, né? Quando a gente fala que é militante, que é ativista. E principalmente trabalho pensando o eixo de educação e favela. Então, o NICA é parte da minha vida e da minha estrada. É, o NICA é um núcleo de educação independente, comunitário, de educação antirracista, democrática, antirracista, e que atua aqui na, na favela do Jacarezinho, né, pensando alguns eixos fundamentais e principalmente tendo a educação como uma ferramenta de emancipação. Sempre é muito bom estar sala, né? Porque eu acho que um marco da pandemia que é muito vivo na nossa memória enquanto Nica foi a aula inaugural que a gente fez antes de ser decretado, né? As medidas de contenção, né? As medidas de isolamento. E aí a gente fez uma aula inaugural cheio de jovens, potentes, vibrando essa oportunidade de entrar na universidade pública, vibrando e ouvindo colegas e relatos de colegas que tinham entrado e, e acessado esse sonho. E aí, na semana seguinte, aula suspensa, um vírus que a gente ainda não entendia muito bem como circulava, como atingia, se dava pra gente continuar, se não dava, se morria mesmo, se não morria. Então a gente teve que primeiro se estruturar, entender o que estava acontecendo e demorou um tempo, até ter a decisão de que não, a gente não pode voltar às aulas presenciais, então vamos ter que fazer a aula online. Bom, eu sou Mariana Galdino, eu tenho 21 anos de idade, sou cria da Cidade de Deus, favela é essa que me construiu e constrói até hoje nas decisões profissionais e pessoais da minha vida. Sou coordenadora executiva do pré-vestibular do Instituto Arteiros, também localizado na Cidade de Deus, e é onde eu inicio a minha militância no movimento social e principalmente no movimento de favelas. O pré-vestibular ficou na iminência de, por exemplo, fechar as portas porque a gente já estava passando por essa situação, a gente não sabia para onde ia, as portas das escolas foram fechadas, né? As portas do desemprego foram abertas. Então a gente realmente passou por um cenário muito caótico e principalmente no que diz respeito à nossa humanidade, né? A gente estava vivenciando um período em que estávamos sendo convocados a ir às ruas, às ruas porque o nosso povo estava precisando e não porque a gente de forma natural que queríamos estar ali, mas a gente estava sendo convocada à urgência de estar na rua para reivindicar sobre fome, algo que há tanto tempo a gente não vivenciava, pelo menos eu digo no que diz respeito à minha própria geração e a pessoas que estavam ao meu redor, e nós estávamos sendo convocados ali na rua, rua essa que era perigoso para a gente também. Então foi um momento realmente entre você deixar parte dos seus projetos em stand e buscar realmente pela urgência do seu povo, né? Tempo, claro que alimento quase todos os meus sonhos Absorvendo cada ensinamento, vivendo cada momento é assim Me fortificando, eu vou Tudo por aqui parece que vai mal Qual tipo de pessoa tu escolhe se Vai assistir tudo sentado do que ao Daqueles que botam a cara pra se defender, ó dar braço torcer, vou se submeter Eu que subverter e me surpreendi Hoje já percebo que era até muito a fazer E tudo que eu represento fazendo isso aqui Eu sou a Natália Brambila, aqui do Jacarezinho Eu sou atriz, é, comunicadora, articuladora social sou design social media e co-idealizadora do projeto Quilombo Moderno, que é um projeto que surgiu durante a pandemia é, para a leitura compartilhada de intelectuais negros. O Quilombo ele surge como uma fuga, primeiro para é, olhar para mim, para o meu território, porque eu encontrei ali pessoas que estavam no mesmo contexto que eu, com a mesma dificuldade, com as mesmas questões, enquanto estudantes pretos e estudantes de favela. E aí ele surge como uma forma realmente de me aquilombar, de olhar para o meu território, de sentir o que está faltando, o que, que, eu posso articular, quais são as necessidades do lugar de onde eu venho. E aí, é, a partir disso, poder criar, poder pensar e articular os projetos necessários. Olá, meu nome é Jéssica, sou moradora aqui de Manguinhos, cria desde sempre. É, sou estudante de pedagogia pela Unirio é, atualmente também faço parte do curso de políticas públicas da Casa Fluminense e faço parte também como co do Quilombo Moderno. Entrei no curso de Políticas Públicas da Casa Fluminense, estava muito empolgada porque desde 2016, é, nas ocupações, eu comecei a me interessar sobre esses assuntos, sobre como é pensar a favela, como é pensar o acesso à cidade. E aí foi muito difícil parar de estudar e ter que lidar com os dilemas que, que já assolam a nossa favela, né? Como a falta de alimentação, como falta de água. E no, no meu caso em específico, eu ainda estava cuidando da minha avó, né? Então foi um momento bastante confuso e de muita de muito cansaço também. Como eu sou estudante de pedagogia, na, durante o curso de férias, né, que foi de dezembro para janeiro, a, uma professora chamada Jane Santos, trouxe uma temática muito importante, que é sobre ideologia racial. E durante essa aula tive contato com a Beatriz Nascimento, que para mim foi uma, é uma referência muito importante e muito atual. A Beatriz Nascimento ela vai trazer sobre essa questão, que é o nome do nosso projeto, Clomo Moderno, né? E ela vai trazer esse conceito que é a gente pensar a favela é, historicamente né, negada, como é a favela, historicamente negada direitos, a favela seria os, os quilombos modernos, né? E aí essa, essa palavra, esse conceito, essa história é, me tocou muito e me fez é, entrar em contato com os meus amigos, então Natália, Anderson, e a gente começou a pensar, e como a gente pode estudar intelectualmente mesmo, porque o intelecto muitas das vezes da favela é negado, é, como costumam dizer, né? Que favela é bunker, né? De marginais, e a gente quer romper muito com essa lógica, com essa ideia. Não importa a região, sempre tô à vontade Mas nunca quer dizer que eu tô de brincadeira Atividade que a polícia não me mate Caco da minha pele, eu não marco bobeira Correndo até mesmo na contramão, escrevendo outra canção Me afasto da frustração até que meus versos sejam mais fortes Que as balas que atravessam os paredes daqui em toda operação Máximo respeito e satisfação, sou HC, tá ligado? Morador de Manguinhos há 22 anos Um dos criadores do Faixa de Gaza E é isso, né? Tamo aí Pô, minha mãe vendia, sei lá, 5 quilos de de arroz, de feijão por dia na pensãozinha que ela tem. Hoje em dia ela tá vendendo por um e meio, tá ligado? dois quilos, esse bagulho, pô, me deixa pegadão, mano. Eu tenho que trabalhar pensando em mim, pensando nela, tá ligado? Aí, pô, meus trabalhos do rap também, estúdio fechando, tá ligado? Pô, só o estúdio tá fechado já é uma coisa que pra gente que, pô, o estúdio é nosso coração, mano. Se a gente não tiver coração, o corpo não funciona, tá ligado? E o estúdio fechando, a pensão também trabalhando pouco, tá ligado? Nessa nosso trabalho estava sendo dobrado, tá ligado? E para ser recompensado nessa pandemia, como é que faz? Não faz, mano. Sou Vitinho, sou criado aqui de Manguinhos, nascido e criado aqui, tá ligado? É, faço faculdade de produção cultural, tá ligado? E sou MC é, do coletivo de rap Faixa de Gaza. A gente, enquanto grupo musical, a gente teve um prejuízo muito grande. A gente tinha acabado de lançar um novo som e logo em seguida acabou tendo que cortar a agenda de shows. É, o nosso estúdio fechou é, de início, a gente não tem um, um, home studio onde a gente possa seguir produzindo com, com esse contratempo. Então o estúdio ficou por meses fechado. E para além disso, aquela necessidade material, né? a gente sabe que como é, principalmente quando a gente vai falar numa questão econômica, financeira, é nesse território aqui onde isso mais a, afetou e, consequentemente, nos seus artistas é, e nas pessoas que estão buscando é, fazer o seu corre. Né? Então, foi um momento de quase descrença, assim, de acabar só, enfim, me guiando para concentrar, arrumar um emprego para ganhar dinheiro e sobreviver. Mas isso só num primeiro momento, assim, porque a gente não consegue é, abandonar é, a música, né? Quando a gente entende aquilo como um sonho para nossa vida. Meu nome é William Severo de Santos, sou mais conhecido como Severo DD. Eu danço passinho desde o do, do início do passinho, tô na construção aí do passinho aí. Tá gostando? E eu tinha um contrato para fazer, só que o contrato foi adiado, porque veio pandemia. Não tem como a produtora é, fazer um contrato comigo e não, e não me botar na pista para trabalhar, por causa que a pandemia não deixa ter eventos. E a, e a nossa área, que é a área da cultura, de evento, de entretenimento, foi a mais afetada, então tá difícil para segurar. Mas eu entendo a importância do lockdown, porque os leitos estão cheios. Mas também fica complicado, que o povo está sem dinheiro e o aluguel vem aí, tem que pagar o aluguel e o povo tá trabalhando, o BRT tá lotado. É aquilo, quem consegue fazer o lockdown, que faça, mas tem que, quem, quem for trabalhar é álcool gel ó, e máscara. E aí galera, esse sou é Xande MC, é, criado aqui do Jacarezinho, faço parte do coletivo Paquistão e tamo aí também, queria dar indolação. E é isso, é o ritmo. É isso, família. Eu sou Cristiano, conhecido como Cris Beats, cria lá do Mandela. Um dos responsáveis pelo canal da Sua Crime, que vem lançando os artistas aí da, das comunidades. Killer Pix, só trap de cria. Não, tá Cristiano não, mano, tá ah. Clear Eu sou Cristiano. Ah. acho que meio que nós não sabíamos muito o que, que tava acontecendo no começo, não. Até quando nós viu que, tipo assim, a gente saiu daqui da favela e, tipo assim, chegava na pista, tudo fechado. Exato. Aí várias reportagens no jornal. aí tu fala assim, cara, o bagulho tá sinistro mesmo, né? Primeiro bar que eu fui indo pegar um metrô, cheguei no centro do Rio, ninguém, nada na rua, eu fiquei assustado, porque na favela não, não parou, o fluxo não parou. Era a mesma correria ali, vi umas senhoras de máscara, uns idosos, mas depois que a parada estourou mesmo, caiu a ficha tava ainda entendendo o que estava acontecendo. Depois de um tempo eu falei com o Xande, não dá para nós receber ninguém, não dá para fazer nada, irmão. Vamos parar aí um mês, dois meses, pensando que ia passar dois meses sendo muito. Levei o computador para casa, fiquei trancado em casa produzindo, ele ficou daqui também. Ficou um tempinho parado, aí as coisas meio que a gente entendendo o que que tava acontecendo, tipo assim, pô, tá na pandemia sinistrona né, mesmo. E, e pra gente que fazia bagulho de rap, entendendo que tipo assim, pô, caraca, mano, a gente não pode mais ir pra uma festa, tá ligado? A gente não pode mais fazer um evento, a gente não pode mais fazer show, a gente não pode mais fazer nada, porque a gente consegue fazer isso tá ligado? Aí meio que se entendendo até a gente conseguir, tipo assim, ver a melhor forma, as melhores condições da gente conseguir receber os outros, conseguir produzir, tá ligado? Conseguir continuar fazendo música, tá ligado? A minha perspectiva é realmente de fazer com que a nossa geração, principalmente essa juventude que está aí movimentando tantas coisas, ela seja uma juventude que não se, não se perca no, nos seus caminhos que a gente possa cada vez mais abraçar, entender nossos processos, acolher nossos processos, né? E que a gente tenha calma e que a gente tenha o entendimento que sem a coletividade a coisa não anda, não sou eu, Mariana, falando aqui, sou eu, Mariana, que sou carregada por vocês que estão aqui me filmando, que sou carregada pelo meu namorado, que sou carregada pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família. Então, ter esse entendimento que a coletividade é algo que nos movimenta, acho que é uma sacada que a juventude tá aí precisando ter mais na sua agenda. É a minha perspectiva do futuro, é essa. Um arrasou. <laughs> nesse mundo que possa parar. É melhor de se acostumar, nego venci. Não há nada nesse mundo que possa mudar. Vai ser normal, vídeo norte, a favela venceu. É Essa daqui é pra levantar, correr atrás do teu. É Essa daqui é pra libertar, que submeteu. Olhar no espelho, grita bem alto que mais um jovem nego venceu. Não há nada nesse mundo que possa parar. É melhor de se acostumar, nego venci. Não há nada nesse mundo que possa mudar. Vai ser normal, vídeo norte, a favela venceu. É Essa daqui é pra levantar, correr atrás do teu. Essa daqui é pra libertar, que submeteu. Olhar no espelho, grita bem alto que mais um jovem nego venceu. Levo lá do sul, respeito a norte. Mais seguro que nos carros forte ranja mais de 100 só atrás de grana Muito mais segredo que seu corte Cês tem faixa de entrada norte de Gaza ha, Tiroteio na porta de casa Mais um cria morre pelo jacaré E cê já caiu no encontro de fada Zona de conforto é o caos e por aqui cê não passa da barricada